Mheshimiwa mkurugenzi wa mipango na uchaguzi, waheshimiwa viongozi, waheshimiwa wanachama wenzangu, waheshimiwa waandishi wa habari, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwanza kabisa sina budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutujalia kukutana hapa leo katika ofisi ya makao makuu ya chama cha wananchi CUF kwa kuja kutusikiliza dhamira yetu ambayo mkurugenzi wetu wa mipango na uchaguzi ataweza kuwaelezea. Ndugu waandishi wa habari, karibuni sana pendeni makao makuu ya chama cha wananchi CUF. Mheshimiwa mkurugenzi waliopo mbele yako ni waandishi wa vyombo mbalimbali wamefika hapa ofisini kwetu Mtendeni kuja kukusikiliza wewe <clears throat> katika mambo yetu yanahusu chama chetu mm. cha wananchi CUF. Mheshimiwa Mkurugenzi, karibu. Asante. Ndugu wa habari, salamu alaikum. Awali yetu naomba nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia siku ya leo kutuamsha salama, kutupa afya njema, tukakutana hapa makao makuu ya chama cha CUF Mtendeni Unguja kuja kuzungumzia swala so zima la ziara katibu mkuu aliyofanya hivi karibuni Pemba katika ku, kuimarisha chama na kuweza kusimamia shughuli za uchaguzi wa chama katika ngazi ya tawi. Kwa madhumuni makubwa ya kikao hicho leo ni kupa taarifa kamili, ingawa kwa uchache kidogo, ziara ya katibu mkuu ambayo alianza e, tarehe nne mwezi huu Pemba kule na ikamalizika kwenye tarehe nane kwa majumuisho ya ziara yenyewe kwa kukutana na viongozi wa chama wa Pemba nzima kujadili ziara ile ya katibu mkuu. Ziara hii ya katibu mkuu alipata mwaliko rasmi, si ziara ambayo imeipanga yeye kwenda Pemba, lakini ziara ambayo ilipata mwaliko rasmi wa viongozi wa chama walioko Pemba kwa ajili ya kwenda kufanya utaratibu wa kukagua eh, shughuli za chama kule Pemba. Kwa hiyo katibu mkuu alifika Pemba tarehe nne siku ya Jumapili na moja kwa moja akaanza ziara katika wilaya ya Micheweni. Katika wilaya ya Micheweni, katibu mkuu alipata fursa ya kufungua matawi mapya saba, mawili katika hayo katika jimbo la Wingwi na matano katika jimbo la wilaya ya Micheweni. Katika wilaya ya Wingwi, katika jimbo la Wingwi Mheshimiwa Katibu Mkuu alifungua tawi la Kijichame ambalo wanachama wapya 58 walijiunga na chama, lakini kadhalika Katibu Mkuu alipata nafasi ya kufungua tawi la Sizini ambalo wanachama 200 walijiunga na chama. Baadaye Katibu Mkuu alikwenda katika kijiji cha Kiui Mbuyuni ambayo ndio wilaya ni jimbo la Micheweni. Kule alifungua matawi ya, ya Mbuyuni matano, tawi A, B, C, D na E. Tawi A lilikuwa na <clears throat> wanachama 125 walijiunga na, na chama na Mbuyuni B wanachama 112 walijiunga na chama. Tawi C lilijiunga na wanachama 104. Tawi D lilijiunga wanachama 102 na tawi D wanachama 50 walijiunga na chama. Jumla wanachama walijiunga katika wilaya Micheweni walikuwa 751. Aidha, katibu mkuu alipata fursa ya kuzindua ofisi ya chama wilaya ya Micheweni ambayo ni jengo tumelikodi kwa ajili ya shughuli za chama za wilaya ya Micheweni, ambalo pia jengo hili kwa sababu liko wilaya ya Micheweni na liko Micheweni, jimbo la Micheweni, kwa hiyo hata ofisi ya jimbo la Micheweni itakuwa katika, katika jengo hilo. Katibu mkuu siku ya pili yake tarehe tano uh, Jumatatu alifanya ziara wilaya ya Wete. Katibu mkuu wilaya ya Wete alizindua ofisi ya wilaya ya chama ambayo iko pale Wete mjini, na hili ni jengo la kukodi pia e, na katika jengo hili sababu liko, liko Wete, kwa hiyo hata ofisi ya jimbo la Wete litakuwa katika tawi, tawi katika ofisi ya chama ya wilaya. Kwa hiyo katika wilaya Wete katibu mkuu alizindua matawi matatu ya chama. Alizindua tawi la kwanza, tawi la Utaani ambao lilijiunga wanachama 118 lakini kadhalika baadaye tukaenda Pandani kule Mlindo, wanachama 155 walijiunga na chama. Uh, baadaye tukaenda Shenge Juu ambao pia ni jimbo la Pandani hilo, wanachama 105 walijiunga na chama. Kwa hiyo kwa ujumla Wete wanachama 378 walijiunga walijiunga na chama. Siku ya tatu, Mheshimiwa Katibu Mkuu alifanya ziara uh, wilaya Chake Chake wilaya Chake Chake Eh, katibu mkuu alizindua uh, matawi sita. Uh, tawi la kwanza lilikuwa Birikawe A ambayo lilikuwa na wanachama 120 na baadaye akazindua tawi la Birikawe B lilikuwa na chama 82 na baadaye tukaenda uh, Kongumoga jimbo ni tawi ambalo liko jimbo la Chonga e, wanachama uh, 66 walijiunga na chama na baadaye tukaenda Ole Simaongwe e, wanachama 83 walijiunga na tawi hilo na baadaye tukafungua tawi la Kilimanjaro katika jimbo hilo la Ole. Uh, wanachama walijiunga na tawi hilo walikuwa 68 na mwishowe tukafungua tawi la Mchangani ambao lilikuwa na wanachama 186. Uh, eh, kwa ufupi ni kwamba kwa ujumla wake ni kwamba katika wilaya, katika wilaya Chake Chake uh, wanachama walijiunga pale ni 500 na um, 500 kama 60 hivi 165. <laughs> Baadaye siku ya nne katibu mkuu alitembelea wilaya mkoani. Wilaya mkoani katibu mkuu alifungua matawi matatu. Tawi la kwanza alifunga Dodo Pojini ambalo liko katika jimbo la Chambani, wanachama 102 walijiunga na, na CUF. Baadaye tukaenda Ngomani uh, pale tukafungua tawi jipya kabisa nao lilikuwa na chama walijiunga pale ni hamsini na mbili na tukamalizia tawi la Kimbuni ambapo wanachama hamsini walijiunga na, na tawi. Kwa ndugu waandishi wa habari, wanachama wa chama chetu Kawila mkoani walijiunga jumla yake ni 224. Sasa ukijumlisha wilaya zote nne, waheshimiwa waandishi wa habari, tulipata wanachama wapya 1938. Lakini katika hali kama hiyo pia wanachama karibu 168 wa, wa ACT Wazalendo walijiunga wali, wali na chama chetu baada ya kutoka katika, katika chama chao. Kwa hiyo waandishi wa habari, ndugu zangu, katika ziara hii katibu mkuu pia alipata nafasi uh, ya kuvitembelea vikundi mbali vya ushirika ambavyo vinajishughulisha na uzalishaji uzalishaji katika fani tofauti. Kuna vikundi vya ushirika vinajishughulisha na kilimo cha umwagiliaji, kuna vikundi vya ushirika vinajishughulisha na, na mifugo ya kuku kuna vingine ambavyo vinajishughulisha na ufumaji na ushoni, vingine vinajishughulisha na upakasaji ya makawa, mikeka, lakini pia kuna kikundi cha ushirika ambacho kinajishughulisha na kufua vyuma, kwa vitu kama maserdani, vitanda vya vyuma na vitu kama hivyo. Katibu mkuu pia alipata nafasi ya kutembelea madrasa tatu za vyuo vya Qurani ambapo alipata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi wa madrasa hizo pamoja na walimu ambao wanafundisha katika madrasa hizo. Katibu mkuu alipokea uh, changamoto ambazo zinakabili vyuo hivyo ikiwa ni pamoja na ufinyu wa eneo ambalo halikidhi idadi halisi ya wanafunzi wanaosoma hapo, lakini pia kuna uchakavu wa majengo yenyewe na ukosefu wa vitabu vya kusomea hususan eh, uh, mashaf kwa ajili ya wanafunzi. Kwa katibu mkuu, baada ya kwanza ziara ya wilaya, alifanya kikao rasmi cha majumuisho na viongozi wote wa chama Pemba, wa kamati tendaji za wilaya na kamati tendaji za majimbo pamoja na kamati maalumu iliyoundwa tunaita task force kwa ajili ya kusimamia zoezi zima la kufanya uchaguzi na kuimarisha chama katika kisiwa cha Pemba. Kwa kikao hichi kimepima mwendo mzima wa ziara katibu mkuu na kutathmini hali na changamoto ambazo zimejitokeza, na katibu mkuu akatoa maagizo ya utekelezaji kwa mujibu wa changamoto ambazo zimezungumzwa. Ndugu wa habari, kumetokea tatizo moja ambalo inabidi nilizungumze. E, katika letu moja la mchangani iliyopo e, eh, maeneo pale Ole kuna watu walikwenda ku, ku, kuiba au sijui kuiba au kuharibu kuaje, lakini wameenda kuchumaua mlingoti na bendera yake. Watu walamka asubuhi, mlingoti haupo, ukachomeka mlingoti mwingine na bendera, usiku nao ukaondoka. Kwa hiyo huo mlingoti uliopo sasa hivi tulipokwenda sisi ni mlingoti wa tatu na bendera ya tatu kuwekwa pale. Lakini mbaya zaidi tulivyokwenda kule Pandani sasa, maeneo ya Mlindo na Shenge Juu, wakati tunaondoka tu nyuma yetu wakarudi eh, ndugu zetu wapinzani wenzetu wakaenda kuwatisha pale watu walijiunga na, na CUF kwamba watawasusia, hawatawauzia vitu madukani, hawatawazika, yaani mambo ya kizamani yale ambayo siasa zamani za mwanzo mwanzo wakati ule zinafanyika baina ya CUF na CCM, lakini sasa zimejirudia kwenye ndugu zetu hawa ambao ni wapinzani wenzetu, wanarudisha eh, siasa za kizamani za uhasama na, na, na, na, na ubabe. Kwa hiyo hili mimi natamani nitoe indhari hasa kwa ndugu zetu hawa. Sisi bwana, hatuko hapa kuchafana na mtu, chama hichi hakitogombana na mtu. Chama hichi hakitaki yani lolote la kuleta hasama katika jamii. Tunachopenda sisi ni maridhiano, mapenzi na mshikamano baina ya wananchi na kwa hivyo wasite vitendo vyao vya uharibifu katika, katika, katika matawi yetu, lakini pia waache kutisha, waache kutisha watu ambao wanataka wana, wana kujiunga, ambao wanajiunga na chama chetu, kwa sababu kujiunga na chama ni haki ya mtu, kujiunga na chama ni hiari ya mtu. Kwa hiyo mtu asilazimishwe kuhama au kuhamia chama ambacho yeye mwenyewe ha, hayuko radhi nacho. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa kuja kwenu, na huu ni muhtasari kidogo tu wa ziara katibu mkuu aliyofanya Pemba kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 8 na kama kuna maswali yote nayakaribisha. Karibuni. E, Mkurugenzi, kwanza tunakushukuru sana kwa hotuba yako fupi na nzuri yenye kufahamika. Ndugu waandishi habari, tutaomba sasa kama kuna masuala yote kuweza kuuliza kwa mkurugenzi. Kwa hiyo mtu atataja jina lake na chombo ambacho ah, kwa hiyo ah, Mimi naitwa Yahya Sali Furaha, natokea Furaha FM, zamani ilikuwa Chuchu. Tunaona uchaguzi wa mwaka 2020 tuliona mambo mengi, kafu alijinadi, lakini naweza kusema labda kwa ufahamu wangu mimi, kama hakuondoka hata na, na kitu kimoja cha uwakilishi kuhakikisha kwamba jitihada kubwa, na kawaida uchaguzi unapomaliza unaanza uchaguzi mwingine. Je, ni ipi mikakati yenu sasa ah, ishirini ishirini na tano eh, kwa namna gani sasa labda kafu ah, mnakuja kwa kwa, kwa aina gani? Lakini vile vile tumeona kwamba hapa hilo swala la pili kwamba unasema ah, kwamba mmefungua matawi na watu wanaongezeka kila siku, pengine kuna ni nini hasa kinachopelekea kwamba watu kuku, kuzidi sasa kuongezeka na kujenga imani na dini? Uh, ah, Mheshimiwa Yahya, uh, ni kweli uchaguzi wa 2020 hatukupata kitimo cha uwakilishi, lakini tulipata viti viwili vya ubunge na kama mlifahamu uh, eh, uchaguzi wa 2020 uh, wengi wanautaki kwamba uchaguzi haukuwa uchaguzi, ulikuwa ni uchafuzi kwa sababu kuna maeneo mengi ambapo kura hazikuhesabiwa, kuna maeneo mengi ambapo sanduku vilichukuliwa. Kuna alimradi ilikuwa ni uchaguzi ambao hauleti taswira kamili ya uchaguzi wa demokrasia eh, kwa ujumla wake, lakini hatua gani tunachukua? Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaongeza nguvu ya wanachama, kwa sababu chama, uzima wa chama na uhai wa chama ni wanachama. Kwa hiyo jambo la kwanza tunachukua hatua kuongeza wanachama wanachama wetu ambao walikuwa wamehama kwa ile taharuki ya, ya, ya, ya iliyotokezea mwaka 2019 wanarudi katika chama chao, ili tuongeze nguvu ya chama, tujiimarishe vizuri, ili tuike katika uchaguzi ujao tukiwa na nguvu kubwa ya wanachama, lakini wanachama ambao wanafahamu wajibu na, na, na, na, na malengo ya chama chao kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye uchaguzi unaofuata. Hili la pili ni kwa nini watu wanakuja kwa wingi. Labda niseme chama pekee ninachokiona mimi kilichobeba matumaini ya Wazanzibari ya kuwa na serikali ya, ya, ya mamlaka kamili ni chama cha wananchi kafu Hii sera hii imeasisiwa na chama hichi na sera hii hii ndio ambao itakuwa inatekelezwa na chama hichi hichi, kwa sababu wananchi wa Zanzibar wanahitaji mamlaka kamili kujisimamia katika serikali yao ili kujiletea maendeleo ya nchi yao. Lakini chama hichi pia kinabeba matumaini ya Watanzania, kwa sababu Tanzania sisi tuna nia kutengeneza uh, uchumi ulio imara kwa kutumia, ta, kutumia eh, mali, mali ambayo za kiasili zilizopo uh, eh, nchini kuzitumia zile mali asili kwa ajili ya manufaa ya wananchi wote, na ndio maana tuko na sera hii ya, ya haki sawa kwa wananchi wote, kwa sababu kila mtu anatakiwa kufaidi rasilimali za nchi ili uh, kwa maendeleo yake na kwa maendeleo ya taifa lake. Mimi naitwa Seif Suleiman kutoka Arabia Sandalia tunaona kuna uchaguzi mdogo wa jimbo la Amani sasa hivi. Vipi kwa upande wenu, mmejipangaje kwa jimbo la Amani? Swala la uchaguzi wa Amani ambao ni uchaguzi wa marudio e, tuliuzungumza katika vikao vya kitaifa. Kamati tendaji ya taifa tulipima e, hali ya amani ilivyo, resources za chama kilizo nazo na tukaangalia mwenendo wa kisiasa uliopo kwa sasa hivi, kwa kamati tendaji ya taifa ikaishauri uh, baraza kuu kwamba sisi chama tusiingie katika uchaguzi ule. Kwa hiyo kazi kama tendaji ni kushauri, lakini maamuzi yanafanywa na baraza kuu, na kwa sababu baraza kuu hazizi kuitishwa kwa dharura kwa sababu ya gharama, limekasima dara yake kamati ya uongozi ya baraza kuu la uongozi wa taifa ambalo linakaa lina, lina, mwenyekiti, makamu wake wawili, makatibu mkuu na makamu wake wawili kufanya maamuzi kwa niaba ya, ya baraza kuu. Kwa hiyo hata wao walipokaa wakapima na, ku, na kuangalia hoja za kamati tendaji ya taifa wakaona chama chetu kisinge katika uchaguzi mdogo wa amani. Kwa hiyo chama kilitoa uh, tamko rasmi kwamba hakitoingia katika uchaguzi wa jimbo la Amani. Lakini kama hamuoni kwamba kuingia kama mnakosesha fursa wale wanachama wenu ndani ya jimbo la Amani? Na fursa zipo nyingi, sababu sasa hivi kipindi ambacho tunajenga chama kwa jambo la kwanza ni kujenga chama. Unapoingia katika uchaguzi, kama huna nguvu ya kutosha, baada ya kwenda ku, ku, nini ku, ku, ku, ku, unaenda ku, yani unaenda kufedheheka. Yani bora wananchi wanachama walaumu kwamba chama hakikuingia katika uchaguzi kuliko kwenda kwenye uchaguzi ukafedheheka katika uchaguzi ule. Unafahamu? Kwa sababu kwa mujibu wa takwimu za tume ya NEC uchaguzi wa 2020 huo uliopita na hivyo ulivyokuwa mgombea wetu pale ambaye ndio mgombea huyu huyu alitarajiwa kwenda kugombea jimbo lile alipata kura nane. Sasa you can imagine katika wapiga kura eh, zaidi ya elfu tisa wewe unataka kupata kura nane, Sisi ni fedheha. Sasa hatutaki fedheha ijirudie, kwa sababu kwanza turudishe nguvu ya chama, tuwe na chama wa kutosha ili tukisema kwenye uchaguzi tunasema tukiwa na nguvu moja ya kuweza kushinda katika katika hizo chaguzi. Chama cha CUF ni chama kipevu, tumeona na tunaingia huko kunako mlengo wa siasa mnawashirikisha vipi wanawake katika swala zima la nafasi? Katika chama ambacho uh, nacho kinajali sana wanawake katika, katika nafasi za uongozi, sisi kawaida tuna chaguzi uh, nne sambamba zinakwenda. Tuna uchaguzi wa chama mama ambao wanawake na wanaume wanashiriki, lakini kwa sababu ya kuhofia kwamba wanawake wanaweza kukosa nafasi, imewekwa asilimia ya wanawake lazima yani katika uchaguzi wa viongozi isiwe chini ya asilimia thelathini ya wanawake. Lakini pia tuna uchaguzi wa jumuiya jumuiya tatu. Kuna jumuiya kina mama ambao ni peke yao ndio wanagombea wana alafu kuna jumuiya ya vijana wanawake na wanaume, jumuiya ya wazee wanawake na wanaume. So ukiangalia hiyo hiyo ilivyojipanga uchaguzi, utakuta wanawake na fursa nyingi zaidi za kugombea kuliko hata wanaume, kwa sababu wanawake nagombea kwenye nafasi yao ya jumuiya ya wanawake wanaingia kwenye vijana, wanaingia kwenye wazee, wanaingia kwenye chama mama. Lakini wanaume wanaingia kwenye chama mama, vijana na wazee, lakini kwenye kina mama au hawaingii. Kwa hiyo ile ni kutengeneza mazingira, kuwapa nafasi wanawake uh, kuweza kushiriki zaidi katika nafasi za uongozi e, wa chama ili nao e, washike nafasi zao kama ambavyo e, dunia inavyotaka kwa sasa hivi. Lakini mkurugenzi, hapa tunaona kwamba sasa hivi Eh, nilizungumza e, sana kwamba enyewe eh, ndio mlikuwa wa kwanza swala zima la kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, ndio. Lakini kwa bahati nzuri hamkuwemo, chama chenu haikupata ile asilimia. Mambo yanavyoendelea sasa hivi, hali ya kisiasa Zanzibar, hali ya kiuchumi, eh, labda kwa upande wa chama cha kafu ni chama kipevu, na wao ndio walikuwa wa kwanza katika maridhiano, wao ndio wataasisi. E, hali hii inavyokwenda, nyinyi mnazungumzaje? Uh, kwa ujumla ndugu mwandishi, siasa inabadilika na, na wakati. Sisi wakati huo uliozungumza wewe kilikuwa ni chama chenye nguvu ambayo ni chama ambacho kinakwenda kina, kina, sambamba na chama tawala, na utakumbuka uchaguzi wa 2015 tulikuwa karibu tuna, tuna edi, kama hukufuta ule uchaguzi tulikuwa tuna wakilishi wengi zaidi kuliko hata Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni wazi kwamba chama chetu kinakuwa kinasonga mbele kwa kasi kubwa sana. Likatokea litokea mwaka 2019 chama chetu kikabeguka, watu wengine wakaondoka, wengine wakabaki. Lakini hivi ninavyokuambia, sehemu kubwa ya wanachama ambao waliondoka kati ule sasa hivi nataka kurudi, na ndio hawa wanaorudi kwa wingi kwa sasa hivi. Kwa hiyo siasa za sasa hivi, kwanza ujimarishe, ukishajimarisha alafu ndio lingine linafuata kuanzia hapo. Kwa hiyo tunajipanga tuna na tunaamini kwamba na kwa mujibu wa, wa mazungumzo ya uh, wa viongozi kwamba watahakikisha uchaguzi ujao utakuwa huru na wa haki, basi tuna hakika chama chetu kitakuwa nafasi hizo nzuri zaidi kuliko ambavyo zilivyopita awali. Hali ya uchumi labda, hali ya uchumi ya kisiasa sasa hivi, hali ya uchumi, hali ya uchumi kwa ujumla wake wa nchi ni kwamba ukiuangalia umetetereka kidogo, na hii inasababishwa ina, ina, ina, ina na mambo mengi. Kwanza tunaambiwa ni COVID-19 au vilikuwa ni sababu kubwa, lakini la pili swala so zima la ukame nalo pia limepelekea ukosefu wa chakula, na nchi inapokuwa na ukosefu wa chakula linateteresha kila kitu, yani uchumi wa nchi pia unakuwa ni tatizo kubwa. Sasa kwa hiyo jambo kubwa hapa tunaliangalia, kwanza kujiimarisha kiuchumi, kwanza kuimarisha sekta ya kilimo, sekta ya uvuvi e, na hii ya kilimo zaidi kwenda katika umwagiliaji maji, kwa sababu kilimo cha kutegemea mvua sasa hivi si kilimo cha kutegemea kabisa, kwa sababu huwezi kulisha nchi kutegemea kwa kutegemea mvua. Ni lazima tuende katika kilimo cha umwagiliaji. Lakini pia bahari tunayo kubwa sana, visiwa vimezungukwa na bahari, na kwa hiyo siasa za sasa ni kuangalia uchumi ambao serikali uh, iliyopo madarakani inasema uchumi wa bluu. Uchumi wa bluu maana ni, ni kutumia uh, fursa zilizomo katika bahari, hasa bahari kuu ya nchi hii. Bahati mbaya nchi yetu haijatumia bahari kuu kuvuna rasilimali za bahari kuu. Mameli makubwa makubwa yanakuja huko yanavuna ya samaki wanaotaka, wanachukua wanaenda. Wana, wana. Sasa ni kuweka mikakati maalum ya kupatia wavuvi wa, wa wetu vyombo vya kisasa ambavyo vitaenda kuvua bahari kuu, na kwa hiyo kuimarisha ule uzalishaji wa samaki, na huyo utapelekea kuanzisha viwanda vya samaki ambavyo vitaweza kuchakata minofu kuuza nchi za nje, lakini pia hapa nchini kuweza kuzalisha ajira kwa kwa kwa kwa kwa, kwa nani kwa raia. Mkurugenzi, umezungumzia hapa swala zima hili la uvuvi wa bahari kuu, pengine kwa sababu tunaona sasa hivi hali ya tabia ya nchi inavyoathiri masuala ya kilimo na mambo mengine Je, nyinyi mnapeleka mapendekezo yenu labda kama chama cha kafu kuona kwamba ndio uchumi wa bluu, lakini sisi tunaona kwamba mapendekezo yetu kwa mheshimiwa rais sasa hivi ni lazima wavuvi wetu watengenezwe zana nzuri wakavue ndani ya bahari kuu. Je, nyinyi mnafanya wajibu wenu huo kama kuna mambo kadhaa tumependekeza serikalini. Moja, tukasema tusielekee tu kwenye uvuvi tu wa samaki na, na nini, lakini pia tujielekeze katika kufuga. Kwa mfano kuna kufuga kaa pweza wanafugwa siku hizi, chaza wanafugwa, kamba wanafugwa. Kwa hiyo wale ambao wana fursa kwenda bahari huko kwenda kuvua wende wakavue. Wengine wao wanaweza kujihusisha na, na kufuga zile bidhaa za, za samaki pale pale, lakini pia tuongeze um, uzalishaji wa mwani. Mwani nao kwa muda mrefu watu walikuwa nalima mwani, lakini mwani ulikuwa unauzwa raw material. Kwa hiyo mkulima hafaidiki sana. Sasa hivi serikali imekuja naanzisha kiwanda pale Pemba cha Manangwe cha kuprocess mwani. Maana yake nini? Maana yake unatoa faida au vitu ambavyo vinatokana na mwani, lakini pia kwa sababu kuna kiwanda kinazalisha ajira. Kwa hiyo ukijaribu kuongeza hizi vitu tofauti, kufuga kaa, kufuga kamba, kufuga majongoo, nafikiri unasikia siku hizi kama kuna wanatoa kufuga majongoo. Majongoo, jongo moja, kila moja ya jongoo ni milioni moja shilingi ya Kitanzania. shefahamu. Kwa hiyo tunajielekeza, mimi tunashauri serikali kuangalia avenues nyingine ambazo si za kuvua tu, lakini pia za kufuga vile viumbe vya bahari ni kwa ajili ya kupata manufaa. Na kwenye kilimo tuangalie zaidi zile mazao ambayo yana, yana mkulima anampatia faida kwa haraka. Kwa mfano uh, kilo moja ya vanila kwa sasa ni dola uh, nimesahau kidogo, lakini ni bei ukiambiwa mwenyewe utashangaa. Na kuna jamaa kampuni moja iko hapa Unguja, nafikiri kule Bungi kule wanasimamia uzalishaji wa vanila. Vanila ni zao ambalo lina, lina bei kubwa mno duniani, lakini pia mlangilangi nao na bei kubwa sana, na viungo hivi pilipili manga, sijui mdalasini, sijui nani. Kwa hiyo unaangalia avenue kila na pahali ambapo mkulima za kujiengage akaweza kuzalisha, basi tunashauri tuna serikali isimamie jambo hilo, na kubwa zaidi ni kutoa mikopo kwa wakulima ili waweze kupata zana za kulima na kuvua ili waweze kuzalisha zaidi kwa ajili ya manufaa yao na manufaa ya taifa. Maalim Seif alihama kwenye chama hicho mwaka 2019 na ilikuwa inakaribia uchaguzi mkuu wa 2020. Akasema kwa sababu sisi wanasiasa tunakabiliwa na uchaguzi mkuu wa 2020, ni lazima tupate jukwaa la kufanya siasa. Jukwaa letu limemeguka, tumeondoka. Tumejaribu kutafuta chama ambacho angalau tujisegeke, maana kusegeka, unajua ni jukwaa la kuwazima, ili fanye siasa 2020 baadaye tutaangalia mustakabali wa, wa siasa, siasa zetu au chama chetu. Sasa alipokwenda Maalim kule na wengine waliomfuata walikwenda temporarily kwa muda kujisegeka kufanya siasa 2020 ili baadaye baada ya kushangilia mazingira yalivyokaa anarudi kwenye chama chake. Maalim Seif ni mwasisi wa chama cha CUF pamoja na wenzake na kwa bahati uh, naweza kusema waasisi wote takriban wameshatangulia mbele ya haki na wote wametangulia akiwa na wanachama wa kafu isipokuwa Maalim Seif peke yake hakuwahi kurudi kwa sababu Mungu alimhitaji kabla azima yake ya kurudi hajaitimiza. Kwa hiyo ni, ni swala kuzungumza nao tu wala na ndio tunazungumza nao sasa hivi na niko na wengi wanarudi kuambia kwamba huko mlikwenda kwa kwa dharura, lakini tunaona Mwalimu Seif kuna watu ambao aliwakabidhi chama na katika watu waliokabidhi chama waliweza kuingia mpaka kwenye serikali ya Umoja wa Mataifa, mpaka sasa hivi tunawaona wapo, na wale bado hawajakuwa na imani ya kusema kwamba sisi tunataka tusaidike ACT turudika. Je, hili unalionaje kwa upande wako kuhusiana na wananchi kulikwenda? Nakupa miezi minane. Nakupa miezi mingapi? Minane. Kule hakubaki mtu kule, kwa sababu amekujua wazi kwamba ACT malengo ya Zanzibari pale hayapo. Malengo ya Zanzibar ni kuwa na serikali yenye mamlaka kamili. Hiyo si sera ya ACT, ni sera ya Kafu. Sera ya kutumia rasilimali za taifa kwa manufaa ya wananchi iko hapa, sisi ndio tunaitekeleza. Sasa utakuta wanaelewa wanaelewa. na in fact watakuja hawa ambao wako chini kwa chini kwa sasa hivi, yani kwa ngazi za chini kuanzia um, mwanachama um, kawaida mpaka vya wilaya, vya wilaya na, na mikoa. Hao wengine wanasubiri itemi malizike, na mimi nakwambia subiri miezi minane utaona. <laughs> tukiwa hai tukiwa hai. waalaikum salaam. Nimechelewa kidogo na kwa presentation lakini hapo hapo nataka kuunganisha. nataka kujua kuhusiana na nilikuwa naomba jina lako kwanza, naitwa naitwa Malik Malik Shirani wa Zanzibar mhm. ah, nilikuwa nataka kujua kuhusiana na Eh, ndugu waandishi wa habari, nataka ni, ni, ni, kubaliana naye mheshimiwa mwandishi kwamba chama hichi ni kikongwe, lakini si tu ni kikongwe, chama hichi ni mwalimu wa vyama vingine. Chama hichi kimezaa ADC, chama hichi kimezaa eh, eh, CT. Unaona, kwa hiyo utakuta chama hichi ni kikongwe na kimeshatoa walimu wengi kwenda vyama tofauti tofauti. Swala la katiba, sisi tumeshiriki katika, katika mjadala wa katiba na sisi tunaona kwamba katiba, siwezi kusema ni solution 100% ya matatizo ya, ya nchi, lakini kwa sehemu kubwa, kama tupata katiba mpya iliyoridhiwa na wananchi wenyewe, tuweza kusoma matatizo mengi ya nchi hii ambayo. Kwa hiyo chama cha CUF kinaamini kwamba uwepo katiba mpya ile ambayo imeridhiwa na wananchi iliyokuwa inasimamiwa na, na, na, na tume ya Jaji Warioba ile ndio katiba ambayo wananchi waliitaka. Kuja kwa katiba ile, mambo mengi mengi mengi yatakuwa yamekuwa sawa, na kwa hiyo sisi tunaamini kwamba uwepo wa katiba mpya ni jambo la msingi, na kwa hiyo CUF kwa nguvu zote linalilia uwepo wa katiba mpya. Swala la mivutano kwenye chama, mimi nikupe philosophy moja. Ukienda kwenye chama hakuna mvutano, friction haipo, ujue hapa hakuna chama kabisa. Kama mnakwenda tu hakuna mawazo mbadala, mawazo tofauti ndani ya chama, hapo hamna chama. Kwa hiyo kuwepo kwa misuguano ndani ya chama ni tofauti za kifikra katika chama, na hizo huwezi kuziepuka. Kila mmoja na fikra yake anaileta katika meza, mnaijadili. Ile ambayo mnaona inafaa mnaifuata. Of course binadamu, kila mtu ana huruka yake. Kuna mwingine anaweza kusema kama fikra yangu haikukubaliwa, bana mimi sikubali. Sasa hiyo hiyo ni tatizo la kibinadamu ambalo hatuwezi kuliingilia kuli, kuli, kuli kwa sababu ni, ni, ni maumbile ya mtu, hulka za mtu. Lakini kimsingi ni kwamba chama chetu kama nilivyokuambia kikumbwa na mgogoro hapo awali, lakini chama chetu sasa kimerudi katika mstari na hakuna chama bara. na nataka nikwambie kitu kimoja. Katibu mkuu huyu mpya tule naye Mheshimiwa Ahmad Masoud Engineer ana wafuasi wengi sana Tanzania bara, wengi kwelikweli na wanamkubali sana, sinifahamu kwa hiyo hii ilikuwepo zamani wakati ule, lakini wale ambao walikuwa wanaleta hii fukunyuku hii wengi wao wamesha wamesha washaondoka kwenye chama na kwa chama ikisimama katika mstari na kisimama kwa miguu yake miwili, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalia chama hichi kama ilivyokuwa hapo nyuma, sababu hicho ni chama cha kafu, chama pekee ambacho kimeweza kuunda serikali ya, ya kivuli ndani ya baraza mfululizo bila chama kingine chochote cha, cha, cha, cha upinzani, na kwenye bunge ni chama ambacho kimekaa mihula mitatu mfululizo kinaunda serikali ya ya, ya, ya kivuli. Ni wazi kwamba chama hichi ni kikubwa, chama hichi kina nguvu, chama hichi kina uwezo wa kurudi katika hali yake ya asili. Labda kwa ah, inazungumziaje kwa sasa katika harakati hizi ambazo tunazo kuzingatia kwamba serikali ya awamu ya nane iko madarakani na katika muktadha wa serikali ya umoja wa kitaifa na ukizingatia kwamba chama cha wananchi CUF ni moja kati ya chama ambacho ni chama cha kipinzani, lakini hakija hakijaonyesha kwamba kuna chochote ambacho na mchango wa kiti chenu pale katika baraza la wawakilishi nini? Ah, nilikuwa nimesema kwamba awali huko nyuma kama nilivyokuambia kwamba chama chetu ni chama ambacho kilikuwa kina serikali kivuli katika baraza la wawakilishi na hakuna chama kingine chote cha upinzani ambacho kimeweza kuunda serikali kivuli katika, katika baraza. Ni kweli kwamba kuna kipindi hapa tulikuwa kimya, na ni kwa sababu chama kilitetereka kitetereka baada ya kuhamwa na wengi wanachama wake na wengi wa viongozi wake wakaondoka. Kwa jambo la kwanza, muungwana akivuliwa nguo huchutama, haendi mbio tu, na mbio utaonekana mwenda wazimu. Kwa tukachutama, tukajiangalia, tukatathmini hali. Kwa hiyo kwa muda wote tuko kimya, sio kwamba kimya kwa sababu hatu, hatu, hatufanyi kitu, tuko tunakwenda mwendo wa kasa, tunachezea ndani ya gamba tu, kwa kujipanga na kujitathmini, vipi tutaenda katika siasa e, za, za hii awamu ya nane ambayo e, e, imekuja kutokana na uchaguzi wa 2020. Kwa hiyo kama ambavyo ulisema mwenyewe kwamba amechelewa kidogo, lakini nilikuwa natoa takwimu hapa katika ziara katibu mkuu aliyofanya Pemba, ni kwamba ziara siku nne aliyofanya Pemba katibu mkuu amevuna wanachama wapya 1938. Unaona? Kwa unaona kwamba kuna, kuna mafanikio makubwa yanaendelea, na hii ni ziara hakuifanya kwamba alikusudia ni ziara ambayo alialikwa kwenda Pemba na viongozi wa Pemba akawafungulia matawi yao ambayo tayari yakishatengenezwa. Kwa hiyo tunajitahidi kwa kadri tunavyoweza kurudisha nguvu ya wanachama kwanza, kwa sababu nguvu ya chama ni wanachama. Tukishakujiweka sawa katika area hiyo, hapo sasa tunakufanya mambo mengine ambayo chama kilikuwa kinafanya wakati huo. Nafikiri kitu kimoja, mheshimiwa, naona tunapoiongelea kasu bado tunaiongelea kuanzia ishirini kujia chini kwenye kumbukumbu ambapo si kafu hii ambayo tunaisasa hivi. Mhm. Hebu mm -hmm. tuache kwanza kwenye ishirini kujia chini mm -hmm. hapa kwenye hii kafu mpya mm -hmm. kwa sababu lazima tukubali hii ni kafu mpya. Mhm. Je, mm -hmm. kama sisi kafu mpya tumejipangaje kutafuta wanachama na wapiga kura? Tuache zile historia kwamba hii <clears throat> ni kafu ambayo imeingia kwenye vyombo vya upinzani imefanya hivi. Ile ni kafu ile ya mwanzo, hii ya pili ambayo tunaingia sasa hivi. Nakushukuru. Kama nilivyosema awali, baada ya chama kumegeuka 2019 chama cha wengi wakahama wakaenda chama cha ACT Wazalendo. Kipindi kile kilikuwa ni kipindi kigumu kwa chama hichi, kwa sababu wengi wa viongozi wake wale ambao waandamizi walihama na Maalim Seif, tunafahamiana. Lakini sasa tukagundua baada ya tathmini ile ambayo alikuwa anamweleza mheshimiwa mwandishi mwenzako kwamba tuli, asema tulikaa kimya. Hatukukaa kimya, tulifanya tathmini, waliondoka ni asilimia ngapi? Kwa bahati nzuri hata CT wenyewe walifanya tathmini hiyo hiyo, walipohama walihama na wanachama wangapi? Sisi tukaona kama wanachama wetu asilimia 38 wameondoka, lakini wao wakagundua asilimia 33 ndio wameopokea kutoka kutoka CUF. Kwa hiyo ina maana kwamba eneo kubwa la wanachama bado ni wale wanachama waliopo CUF. Sasa mikakati yetu ni kutafuta hii asilimia 62 au 67 tukavune tuwarudishe, kwa sababu wengi wana bado wana, wana hofu wanaogopa ogopa ya eh, mambo ya mitaani. Juzi tumekwenda hapa ndani kule, tumeondoka tumeenda kutishwa. Kwa hiyo mkakati wa kwanza ni kurudisha wanachama wetu wale asilimia sitini na wale ambao hakokokote wamekaa kimya tu, wanasubiri siasa zinakwenda vipi. sana, na unaona mtrendi inapokuja. Last time katibu mkuu alikwenda Pemba mwezi wa um, it was April alipata wanachama 89 this time si ya kukusudia ni mwaliko tu kwenda kufunga matawi ambayo yalikuwa tayari wanachama 1968 tunaandaa ziara kamili sasa ya katibu mkuu ambayo atapitia majimbo yote ya Pemba hiyo ndio utaona maajabu ya wananchi wa chama hichi kwa kuacha kazi zenu majukumu yenu muhimu na makubwa lakini nikasema kuonana na viongozi wa chama cha wananchi CUF ili tupate ile habari ambayo anayo mkurugenzi wetu. Kwa hiyo tunakuongeleni sana waandishi wa habari, na msichoke tukiwaita, tunakuombeni mkichikia. Mimi hapa naitwa Ali Mohamed Hamisi, ni afisa wa habari makao makuu kwa hiyo tunakushukuru sana tena, asanteni sana.